ठीक है हाँ जी हाँ जी साहब हाँ जी तीन बजे से साढ़े ग्यारह बजे आगे एक मिनट खा दो बाजार से आप ले जाएगा